Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Este es el objetivo 16 de Desarrollo Sostenible de la ONU. Para lograr la paz, la justicia y la inclusión, es importante que los gobiernos, la sociedad civil y las comunidades trabajen juntos para poner en práctica soluciones duraderas que reduzcan la violencia y hagan justicia. Un tipo de violencia que ha aumentado en los últimos años con el desarrollo de las tecnologías es el ciberbullying. El ciberbullying es un problema actual que afecta a más personas de las que nos imaginamos. Uno de cada tres usuarios de Internet en todo el mundo es un niño, y 800 millones de ellos utilizan las redes sociales. Cualquier niño puede convertirse en víctima de la violencia en línea. Siete de cada diez jóvenes lo han sufrido en algún momento de su vida, y el 10% de los que lo sufren padecen intentos de suicidio o autolesión. Existen una serie de tecnologías que se pueden utilizar para combatir el ciberbullying. Los desarrolladores que trabajan en aplicaciones en las que se producen interacciones sociales deben establecer mecanismos por los cuales sus usuarios puedan defenderse de comportamientos de abuso, ya sea denunciando o bloqueando al usuario que les acosa. Otro caso importante son las aplicaciones dirigidas a un público infantil, donde es importante implementar un sistema de control parental. Por último, en el campo de la inteligencia artificial existe la red neural IBM Watson, que está siendo utilizada por Twitter para detectar situaciones de acoso, aprovechando su capacidad de procesamiento del lenguaje natural, que le permite, entre otras cosas, analizar las frases para comprender la intención o cómo se siente la persona que las escribió. Es nuestro deber, como usuarios de Internet, garantizar la seguridad en línea y hacer lo posible para hacer de Internet un entorno saludable, aunque las herramientas citadas son muy útiles para combatir este problema, desgraciadamente no son suficientes, y sigue siendo necesario el desarrollo de nuevas tecnologías para combatir contra esta lacra social.